Saluton, kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Mi tenas mian mikrofonon en la mano, char hodio gi mm, eble ne volas lavori, kai gi ekstarigis kelka in teknika in problemo en mi uh, surbendigas eh, por la kvara fojo, la komenzo de citiu medito do. Uh, mi legos el lingvo internazia 1905, vorto in de Zamenhof pri la congresso o casonta. Do antau, Bologna cemaro. Kai li imagas la... imagas bildigas en sia menso. Ciel gi estu. Li scribas inter alie sec ad monado cae filosofado, se gi ec estas la plei logica cae convinca, lasas la mondon malvarma. Oni auscultas, oni dubas, oni eble ec diras bone, sed tui oni forgesas cae cio estas finita. Sed, granda soleno, ciu penetras en la coroin de la homoi, per la sentoi, per sen conscia potenza impresso, altiras forte cae ne facile, el vicigias el la memoro. Nu, mi pensas che ci tiui vortoi estas meditindai, char Zamenhof substrecas la factum che oi ne nur devas paroli alla menso sed anca o la coro de homo. Ni mult foie pretendas esti tre raziai, kiel homo spezio, kiel stagioi, Kai fin fine la empiriai factoi diras la malon en multa en multa i caso e cione kai ja estas grave paroli alla menso sed estas anca un grave ne forgesi paroli alla coroi tio estas la admono de Zamenhof kai mi pensas ke li tute pravis char uh, fin fine esperanto pluvivis la alien rivaloin kiuin uh, en kiuin la proponanto in en metis spiriton ni diru do in ni creis como numon per identetso kai giuste pro tio mi pensas che tio povas valori krom esperanto tio ci admono de zamenhof Racconti spertoin. Clarigi chi aloin cune cun uh, emozioi chi vivis per esperanto, por esperanto, pri esperanto. Esto es trebone. anche anca o pri iu ain afero chi interessas o nin kiun ni pritaxas valora. Nu. Nu, restas nur por diri, antauen sen fine.